Dunyoda keng tarqalgan 3 dindan biri, ya'ni islom dini va birinchi musulmonlar jamoasi asoschisi Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida to'plagan ma'lumotlarimizni siz bilan bo'lishamiz. muhammad payg'ambarning tug'ilgan kuni ba'zi manbalarda 569 ba'zilarida 570 ba'zilarida esa 571 yil deb aytiladi islom tarixiga ko'ra fil voqeasi bo'lgan yil ya'ni 570 yil makkada qurayish qabilasining obro'li abdul mutallib xonadonida dunyoga kelgan Fil voqeasiga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak islomiy manbalarga ko'ra abraha ismli habashistondagi aksum qirolligi hukmdori kabani buzish maqsadida fil tudasi bilan makkaga hujum qilgan uxlayotganda fillarning yerga yotib olishi va qushlarni abriha qo'shinini tarqatib yuborganligi to'g'risidagi voqea aytiladi hazrati muhammad go'dakligidayoq yetim qolgan tug'ilmasidan avval otasi abdulloh 6 yoshida esa onasi omina vafot etgan so'ngra bobosi abdulmutallib o'z tarbiyasiga oladi va ko'p o'tmay bobosi ham olamdan o'tadi yetim bolani tarbiya qilishni amakisi abu tolib o'z zimmasiga oladi 12 yoshida hazrati muhammad bir muddat amakisining podasini boqadi keyin tijorat ishlariga jalb qilinadi va birinchi turmushi ham tijorat ayoli hadicha ona edi hadisha ona damashqga karvon jo'natib savdo sotiq bilan shug'ullanardi va hazrati muhammadning ishidagi rostgo'yligi va muvaffaqiyatini eshitib damashqga jo'natiladigan karvonga boshliq qilib tayinlaydi ko'plab joriy hamkorliklar qiladi hazrati muhammad 25 yoshida hadicha ona bilan turmush quradi turmush qurganlarida hadicha ona 40 yoshda edi Hazrat muhammad 40 yoshga to'lganida o'zini boshqacha seza boshlaydi makka yonida hiro tog'ida joylashgan g'orga borib ibodat qilar edi taxminan 610 yilda Hazrat muhammad makkada o'zining Allohdan vahiy olayotganini e'lon qildi buni birinchilardan bo'lib hadicha onamiz va amakisi abu Talib e'tirof etib iymon keltirgan va Hadicha onamiz birinchi musulmon bo'lgan. Ko'p o'tmay Makkaning eng nufuzli savdogarlari Hazrati Muhammadni chin payg'ambar deb tan olishgan va uning izdoshlari 50 kishidan oshmagan. Makkaning asosiy aholisi, ayniqsa nufuzli Qorayishlar esa uning ta'limotini ochiqdan-ochiq dushmanlik bilan qarshi olgan. Buning natijasida Hazrati Muhammad tarafdorlaridan 11 xonadon Habashiston, hozirgi Efiopiyaga ko'chib ketgan. hazrati muhammad jamoasiga jasur jangchilar sifatida tanilgan hamza va umar ibn hattobning qo'shilishi jamoaning mavqeini oshirdi 620 yilda Xadija onaning so'ngra abu tolibning vafotidan so'ng makkada vaziyat yomonlashdi hazrati muhammad muayyan xatar ostida qoladi har yilgi an'anaviy makka ziyoratiga kelgan yasriblik avs va hazraj qabilalarining vakillari hazrati muhammad bilan uchrashib sodiqlik bildirishadi va yordam qilishga va'da berishadi hazrati muhammadni yasribga ko'chib borishga da'vat qilishadi avval hazrati muhammadning izdoshlari o'z oilalari bilan quraysh zodagonlaridan maxfiy ravishda guruh guruh bo'lib ko'chadi oxirida o'zi abu bakr bilan jo'nab ketdi va bu hijrat islom tarixida birinchi hijrat nomini oladi 622 yilda dushmanlarning navbatdagi tajovuzidan so'ng hazrati muhammad safdoshlari bilan makkadan madinaga ko'chadilar islom tarixida bu ko'chish madinaga hijrat deb ataladi va 622 yildan boshlab musulmonlar erasi hijriy yil hisobi boshlanadi madinaga birinchi masjid qurildi Kaba qibla deb belgilandi. Jamoaning jipslashtirish va uni kengaytirish uchun makkalik mushriklarga qarshi kurashish zarur edi. 624-yilda Badr quduqlari oldida Badr jangi, 625-yilda Uhud tog'i etagida Uhud janglari bo'ldi. 626-yilda makkaliklar madinaliklarga uzul kesil zarba berish maqsadida yirik harbiy safarga otlanishdi. Muhammad Madinani uzoq qamal sharoitiga tayyorladi. Shahar atrofida chuqur xandoqlar qazildi va u yerlarga kamonchi o'quvchilar joylashtirildi kutilmagandagi izg'irin kuchli shamollar qamal qiluvchilarni toliqtirdi ular orasida nizolar boshlandi natijada madina qamali bekor qilindi bu g'alaba madina jamoasini yanada jipslashtirish bilan birga unga yangi yangi badaviy qabilalarni qo'shilishiga olib keldi hijratning 6 yilida makkalik quraysh savdogonlari mavjud muammolarni kelishuvchilik yo'li bilan bartaraf etish uchun muhammad bilan tengma teng muzokara olib borishga majbur bo'lishdi madinaga qarshi kurashning yetakchilaridan biri bo'lgan abu sufyon muhammad tarafiga o'tdi 630 yilda makka muhammadga jangsiz taslim bo'ldi makkaliklar muhammad jamoalariga qo'shildi 631 yilda ko'p qabilalar muhammadga bo'ysundi va islomni qabul qildi hijratning 10 yili muhammad o'z oila a'zolarini olib madina atrofidagi 100 mingdan ortiq kishi bilan makkaga birinchi va oxirgi marta ziyoratga bordi Bu vidolashuv haji bo'lgan. Mana shu ziyorat Makkaning islom dini markazi sifatida mavqeini uzul kesil hal etdi. O'shandan buyon o'tgan barcha asrlar davomida musulmonlar bu shaharni ziyorat qiladi. Haj safaridan 81 kun keyin uzoq davom etmagan kasallikdan so'ng Muhammad sallallohu alayhi va sallam Madinada vafot etdi. O'z hujrasiga dafn qilishgan. Maqbarasi keyinchalik u yerda qurilgan katta masjid ichida qolgan. Musulmonlarning ziyoratgohiga aylangan.